flight will arrive in one minute. طبيعي قسم بالله كم رشة عليه التوش الوطني سري سري رياض آه، مدمج لا يعبي عبى الكلب عبى ادرينالين الكلب له قاعد له انتبه رقم ثلاثة انتبهي والله حق 直接喊你。